Non, ah, t'as J'ai trouvé ce jeu Bye, have a good time. <laughs> à quoi ça sert du coup d'aller là 2, 3, 4, ça J'étais là. Euh, ça a rien pour les pièces. Nope. Il même pas de musique en plus dans le jeu. J'ai l'impression que ce jeu n'est pas si terrible que ça. Pourquoi j'ai premium Tout le monde a premium au-dessus de sa tête Ah ouais. Shop. Nope. Ah. Nope. Je ne même pas je... A few moments later. Merci Bacon. You're my friend now. C'est nul en train d'entre bacon et un démon. Non, il a pas là. Yeah, mes yeux. C'est zombie classique, le zombie. Que. Non. Attention, bacon! Hello! Where do you think you're going, Astral Foxy? C'est is at Yes, it is for me. peut du mettre normal. Ah, oh, il est creepy. Non! Non! <coughs> J'ai mis en mode zombie, en mode normal et sort que. Vas-y. Vas-y, je voulais dire, façon. Si je bouge pas, techniquement, il spawn pas. Nobilizone. Pas tout droit à gauche. C'est moche. Ah Monsieur Oui, vous êtes là, je confirme. Ah, ah, tu peux pas passer. Euh, euh, bacon qui bug. Vous avez un bacon de ce genre chez vous vous en faites pas. C'est très possible qu'il... <coughs> hey On voit de la map. Moi si je fais un homie, je... je cacherai le dessous de la map. <laughs> au chef. Salut Bacon Au revoir Bacon oh, hmm. Je... Je suis un pro, yes, yes. <laughs> J'ai l'impression que non. Question, si je fais un hobby, est-ce que vous y jouerez Non. Je, toucherai pas ça. C'est... délicieux. Il est encore là. Hello there. Non. fait serrer le cul. Oh. Actuellement, ils sont pas en train de regarder. No, God, please, no, no, no, no. <laughs> Ça fait flipper. Ah, ça c'est pas ce il va se faire jumpscare. Là, c'est fait jumpscare, mais il n'a pas apparu. Attends. Attends, pour prendre un screen, on va mettre ma petite qualité. Désolé, je faisais une capture d'écran. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Parce qu'il faut faire quelque chose avec ça. Oui. Apparemment, il galère à monter. Ça tombe bien, j'aime bien. Toujours se servir de décor pour échapper à un ennemi. C'est tout ce que j'ai appris. Dans tous les jeux qu'il y a... Vous vous calmez Oh c'est pas vous qui payez les travaux hein <laughs> Oui Ce jeu, je te pardonne de ne pas avoir de musique. Le son ambiant est super cool Voilà pourquoi. Oui, Monsieur Nightmare Vas-y, tu moi vite fait. Eh, t'a foutu, monsieur Nightmare Ah bah je l'ai des... Qu'est-ce qu'il faut merde. Bon bah. Ma voix se recorde pas. Ouais. Dur. Ouais. No God! Oh mon dieu! Oh mon dieu! You are dead! Oh. is a doesn't. it doesn't. y'a un clown Je marche un peu dans l'air, mais c'est qu'un détail. <laughs> ah, c'est le truc tricky. Hein. On voit rien. J'ai vu le bouton. Je sais pas pourquoi je prends la balle, hein, c'est jamais. Y'a aucune raison. A few moments later. Hello there. Hello. Bean. Oh. J'ai failli le toucher celui de l'année dernière. Le Ça pique les pieds. Oui. Non. Non. Je vais pas l'attendre, c'est la dernière fois que je l'avais attendu. Il est i Il est i Joue Arsenal. Peur de vous. je vous dis, je j'ai pas peur de vous. Je suis premier Bon bah... c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu sur ce, ça, ça, ça, ça, <laughs> Voilà. Vous avez tout compris. Correctement. <laughs> Je déconne. Bye bye. Tout à l'heure, ceux qui vont être sur mon live.